Е, сьогоднішній захід е, приносить тільки приємні враження, і е, спікер, який веде сьогоднішню тематику, дуже цікавий, наводить такі приклади, які інколи е, не зважаєш навіть на них, і зараз ти дивишся на деякі речі набагато простіше, особливо коли ти е, працюєш в сфері послуг і розумієш те, що клієнту. Щось необхідне, а як це прочитати, е, як вгадати те, що він хоче. Інколи шукаєш якісь підходи, можливо, вони ховаються на багато легших таких поверхнях. Тому в мене тільки приємні враження від сьогоднішнього заходу наразі. Звичайно, е, я думаю, що на практиці вдасться е, ось деякі структури, які показані сьогодні, е, накласти на ті речі, які ми впроваджуємо і е, намагаємось донести до клієнтів. І я переконаний в тому, що сьогоднішній досвід допоможе десь знайти кращі е, рішення для клієнта, для того, щоб клієнт отримав краще, якісніше, оперативніше. Ну і за ті всі показники, які ми боремося, донести до нього.